Este proxecto de Depomprende é un proxecto que pretende crear cultura emprendedora, que os centros educativos sean un espacio onde as nenas e os nenos aprendan a crear, a crear actividade económica e ademais sobre valores humanos. É decir, que o fin de unha empresa non é exclusivamente o beneficio propio, sino o beneficio social. Decir que efectivamente este é un espacio, eu creo que o máis digno para facer unha operación económica de venta frente ao mercado municipal eh, e quero darlle os parabéns á Diputación porque fixo un esforzo económico importante para sacar adiante este proxecto que lle permite a moitos alumnos e alumnas de cuarto da ESO pois introducirse na mecánica do emprendemento é unha experiencia novidosa eh, os, os nenos e nenas que están agora estudando son o futuro deste país